Top dhjetë kafshët më të shpejta në botë. Ju lutemi beni subscribe e sato. Ju mund të keni pyetur herë pas here se çfarë do të thotë shpejtësi e madhe në botën e kafshëve? Kryesisht, ai ndihmon procesin e gjuetisë së tyre, por jo gjithmonë duhet të jetë kështu. Kur Zoti i krijoi këto kafshë, Ai iu dha atyre shpejtësi të ndryshme për arsye të ndryshme me disa kafshë në të njëjtën klasë që ishin më të shpejta se të tjerat. Në këtë artikull do të diskutojmë për kafshët më të shpejta në botë. Në mbretërinë Animalia, skifteri peregrine deklarohet si kafshët më të shpejta në planet, por ky artikull bazohet në kafshët që i përkasin klasës Mammalia, me gepardin që është kafsha më e shpejtë me shpejtësi njëqind e dymbëdhjetë, njëqind e njëzet kilometra në orë. Dhjetë gomari i egër. Këto kafshë janë pak më të mëdhenj se gomarët në rreth dyqind e nëntëdhjetë kilogramë dhe dy, një metra, gjatësia kokë-trup dhe janë pak më të ngjashëm me kalin. Ata janë këmbëshkurtur në krahasim me kuajt dhe ngjyrosja e tyre ndryshon në varësi të stinës. Mund të përshkojë deri në shtatëdhjetë kilometra në një orë. Nëntë kali. Sipas rekordeve botërore Guinness, shpejtësia më e lartë për një kali gare, shtatëdhjetë, shtatëdhjetë e gjashtë km, u arrit nga kali Winning Brew në një garë të vitit dy mijë e tetë në Grantville të Pensilvanisë. Do të mahniteni kur shihni kali në numrin nëntë në këtë listë të kafshëve më të shpejta. Mos u habisni sepse ka kafshë më të shpejta në botë sesa kali. Tetë kanguri. Kangurët janë të vetmet kafshë të mëdha që përdorin kërcimin si mjet lëvizjeje. Shpejtësia e rehatshme e kërcimit për kangurin e kuq është rreth shtatëdhjetë e një km. Jam i sigurt që nuk keni dëgjuar më parë për kangurin në listën e kafshëve më të shpejta, por është shtatë Qeni i egër afrikan Qeni i egër afrikan është një gjitar mishngrënës që gjendet vetëm në Afrikë, veçanërisht në savana dhe zona të tjera të pyllëzuara. Quhet gjithashtu qeni i gjuetisë së pikturuar, qeni i gjuetisë afrikane, qeni i gjuetisë së Kepit, qeni i ndotur. Ky qen mund të përshkojë shtatëdhjetë e një kilometra në një orë. Ju gjithashtu dëshironi të shihni dhjetë racat më të rrezikshme të qenve në botë. Gjashtë Lepuri i kaftë Mos e nënvlerësoni lepurin e kaftë, sepse janë jashtëzakonisht të shpejtë. Gjithashtu ata mund të vrapojnë dy herë më shpejt se një sprinter olimpik. Këto kafshë që lëvizin shumë shpejt, veçanërisht lepuri i kaftë evropian. Ai mund të arrijë një shpejtësi maksimale prej shtatëdhjetë e dy km. Pesë antilopa. Zakonisht të njohur për kërcimin e tyre, kjo kafshë me brirë të mëdhenj është shumë e shpejtë. Shpejtësia e tij e vrapimit është rreth tetëdhjetë kilometra në orë. Katër antilopa afrikane. Wildebeest janë të njohur për migrimin e tyre vjetor në kullota të reja. Shumë dokumentarë të kafshëve të egra kanë paraqitur këtë ngjarje, në të cilën një numër i madh i kafshëve të egra mund të shihen duke kaluar lumenjë. Kjo kafshë e madhe nga xhunglat e Tanzanisë është gjithashtu shumë e shpejtë në vrapim. Ka një shpejtësi maksimale të dukshme vrapimi prej rreth tetëdhjetë e pesë km. Tre antilocapra. Antilocapra mund të vrapojë jashtëzakonisht shpejt, duke u ndërtuar për evazionin maksimal të grabitqarëve përmes vrapimit dhe përgjithësisht pranohet të jetë gjitari më i shpejtë tokësor në botën e re. Kjo kafshë me bri të bukur mund të përshkojë deri në tetëdhjetë e tetë, pesë kilometra në orë. Dy gazela Gazela është një antilopë kafe dhe e bardhë me madhësi mesatare të Afrikës jugperëndimore. Kjo kafshë e bukur me brirë të bukur është jashtëzakonisht e shpejtë dhe mund të arrijë shpejtësinë njëqind km. Gjithashtu, mund të kërcejë katër metra në ajër dhe të kërcejë në një distancë horizontale deri në pesëmbëdhjetë m. Një gepardi. Nga të gjitha kafshët më të shpejta në botë, ndoshta më e popullarizuara është gepardi i njohur më shumë si çeta. Duke vrapuar me një shpejtësi prej njëqind e pesëmbëdhjetë km, gepardët janë kafshët më të shpejta në tokë.